¿Querés ver lo que puedo hacer? Eh, ah, ¿viste? ¿No? muy rápido. para que lo hago en cámara lenta. para. Va. ¿Eh? Ayer lo descubrí que podía. Ahora por un rato no lo puedo hacer, pues me revienta la cabeza.